A franqueou totalmente. É... My message is don't lose your languages. J'ai une formation chercheur, ça a é mon, mon premier métier. Coisa do romance e da construção